دوس وګوره دا هغه سر نه مې اوبه راخوشي کړي دي او یو لوټه اوبه راغې پلار مې وایي پټې اوبه کوه پټې اوبه کوه پټې اوبه کوه چې خبره یې نه منې مشر دی نو بیا به څه کوې ورسره بس دی ښه همدومره اوبه وې دې یو لوټه اوبه پکې راغلي دي هغه د ولې نه مې ورته راخوشې کړي دي او یو لوټه اوبه پکې راغی او بیا مې ویزه ورشه او پټې اوبه که او پټې اوبه که نو چې د هغه خبره نه منې مشر دی په صبح مې پرې راپرېښې دی او بس په ارام ارام به پټې اوبه کېږي بس زه هم ورته دلته ناست یم تر هغې به یو ګانه وتو وایو مړه ایستم والله چې دغه کېږي بس چې کور ته لاړ شو پلان مې وایي داسې و پلان مې وایي هغسې و مشر دی چې هغه خبره نه منې بس یو ګانه به ورته شروع کړو صبر وکړئ چې لیدو له مې دوستان راشي د لحد ګټې لا مګ دی چې جانان راشي د لحد ګټې لا مګ دی چې جانان راشي هلکه ګورې ما در باندې تېرو توار مې در باندې خوراک دغه وکړ خو دې دې توار ګور ستا باري ده ښه که نه ماښام به را را باندې خوراک کې راکه چې یو ډز زه وکړم دا مړه ګوره وته وای سیمه دا دې څه کوي یا زه یا ډېر ډېر خراب شروع دی پردي کورونه وراني مړه دا څه حل دی خلکو راغشتی دی نو ته ورته وې کنه چې زه ورته څنګه ویم یار شل ځل خو مې ورته په بینر ولیکل خو نه پوهېږي څه وکړو نو بس ستا دغه ده که نه هسې د دغه زوی راغلی ناظم زوی ځان له مړه دا څنګه ناظم دی خو ته به د چا کور دغه لوري و بچي ولی تاجي بچي یو ګټو کو خورا باندې اوس کا ها دا والا تاجي خوشاله اوسې بچي بچي زکار ما د کور دې کړې لوخي وینځلې دي دا جی جارو راته پاتې ده ورشه بچي جارو مارو وهله شابه حضرت